sercu mam niepokój, niepewna przyszłość jest. Swoją ręką mnie prowadzisz przez każdy trudny dzień. Życie nie jest łatwe, lecz ufam Ci. więc proszę dodaj sił, to na Tobie chcę.